ده يرضي ربنا اربع طلقات اربع طلقات عشان واحد بينقذ واحد اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو يا وليد انت لو بلطجي او انت راح تعمل اعمال شغب او انت راح تعمل اي حاجه من دي اقسم بالله اهلي سامحوني والناس اللي قاعده بتسمعني سامحوني بالله انا ما هجازف بحياتي ولا هسيب بيتي ولا هسيب عيالي ولا اعمل اي حاجه من ديت بس مش عارف هو كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل على باب الله يعني على باب الله شغال اليوم بيومه اليوم بيومه اليوم بيومه عبد الرحمن بن ولا عبد الرحمن بيطلبوني مش قادرين يطلبوني وخايفين عليا وكان عاوز يكلمني على ما راح المستشفى كان مات كان الحق اخد حقه والنبي يا ابنه ما كملش حاجه وخرج من البيت بس الساعه كام ما اعرفش بقى ما اعرفش يا ضنايا ودي بنته ودي حرموني منه حرق قلبي المشاعر لقيته كله متخرج من جنابه ومن ايده يا ضنايا يمنى وقلبي يمني حرق قلبي ليه اللي ضربه حرق قلبي الناس دي ليه هما ايه حاجة احكي لنا احكي لنا على الجنازة واللي حصل فيها حاجة عندي الجنازة ما شفتهاش ضرب علينا آلام استنى يا سامي ضرب علينا آلام ضرب علينا والله عيلان صغيرين بيضربوا ما شفتش عيالي ابني ابني الصغير بتاعهم اترمى ما شفتوش ده ما لحقش اخو جنازه اخوه انا ما لحقتش جنازه ابني بقيت ادور على حد اقول له حد يودينا الحق جنازه ابني لسه بتقول بتقول اودي جنازه ابني يا اولاد يعني. اروح لجنازه ابني يا اولاد ليه هم بيصطادوا ايه بيصطادوا حمام بيصطادوا طيور بيصطادوا ده بيصطادوا رواح ولا فينا صور صورة خفا الدول لا فينا دموعي نشفت يمي بعيط مفيش دموع علمني قلبي محروم من جوه نار كبدي اتحرق من احنا بنجيب السرحه بنجيب السرحه ممكن ما جبناش منها 100 جنيه ممكن نضيع من حقها 300 جنيه يخسروا عشان ناكل عيالنا عشان ما نحتاجش وعشان ما تقلش علينا بلطجيه مع ان من العلم اللي احنا قدمنا اتغنى بس احنا بنتقي الله واحنا ناس مسلمين وعندنا عيال عمل ايه ولا ايه؟ وعمل ايه ال 32 واحد ولا ال 36 واحد عملهم ايه؟ مش كليتهم ايه؟ ما عملوش حاجه انا 56 كنت عندي 10 سنين ونص ما شفتش المخزره اللي احنا شايفينها دموعي اتحاشت في عيني من يوم من ما مات ما نزلتش الا امبارح والنهارده بتحاش حرق قلبي وحشه قلبي حرق قلبي وحشه قلبي الله نعم وكيل فيه اعمل ايه اروح فين انتوا بتخلصوا حساباتكم من مين ردوا عليا انتوا بتخلصوا حساباتكم من مين الشعب من وليد بتخلصوا حساباتكم من وليد ولا من مين نفسي حد يرد عليا انا ولا بنتبه لتبع حزب ولا انا تبع جماعه ولا بلبس اقنعه ولا انا ولا انا ولا انا احنا اغلى من الغلب احنا بنجري على اكل العاش عشان خاطر عيالنا عشان خاطر اهلنا وعشان خاطر واحده زي اللي قاعده ديت يا ده بابا بجد بابا بجد